אחד הדברים שחז"ל הדגישו וגילו לנו, שההצדקה החשובה ביותר במשך השנה זה קמחא דגיסרא. לכן, הגמרא אומרת ששלושים יום לפני חג הפסח מתחילים לעסוק בהלכות הפסח ובהלכות בענייני הקמחא דפסחא שהיסוד של הדבר זה לעזור לכל משפחה בישראל שיזכו לשבת בליל הסדר, ליל החירות, בהרחבה, בלי שום חסרון. ברוך השם, אנחנו יודעים, מכירים, הרבה הרבה משפחות סובלות מעניות ומחסרון מאוד גדול. במשך כל השנה אנחנו מאוד מאוד משתדלים, לפי יכולתנו, לעזור להם. אנחנו מאוד רוצים ומאוד מקווים שלקראת אה, חג הפסח, נוכל להרחיב ולהגדיל את ההיקף של העזרה. לכן כל מי שיכול לעזור לנו, כל מה שתורמים וכל מה שנותנים הולך למשפחות עניות. ברוך השם, יש הרבה הרבה מאוד משפחות ברוכות ילדים שכפשוטו אין להם כלום. אנחנו רוצים לדאוג להם למצות, ליין, לעופות, לירקות, לכל מה שנוכל, לפי כל מה שיהיה לנו, אנחנו ממש מקדישים את זה למשפחות עניות שאנחנו מכירים. ולכן כל מי שתורם שידע שיש בזה צדקה ומצוות חסד שאין שיעור למצווה הזאת. יהיה רצון שנזכה לתת הרבה, ובליל הסדר הקרוב כל עם ישראל נשב בחירות אמיתית, ובבוקר כבר נהיה בבית המקדש. פסח כשר ושמח.